Vai dar banho no Rex. Ei, Rex, tá bonitão, olha. Era o cachorrinho mais bobinho, agora tá o mais esperto, né? Vamos dar banho nele. Vamos. Oh. Todo mundo chorando. E a mamãe lá, bajulando. Quanto tempo que esse aqui tem? 35 dias, todos têm 35 dias. Oh, olha. Primeiro banho do Rex. Uhum. Olha, olha, gente. O latido de, do macho é bem mais forte que as fêmeas, né? O latido como é que tá dele. suja? Ó, que sujeira, mostra sujeira. Tá na terra. Não dá pra aparecer no vídeo. Né? Passou de terra, é na terra, gente. Primeiro banho. Outro, tudo. junto, tá ficando. Caiu água. Tem água. Caiu água na carinha. É barriguinha pra cima, não gosta de jeito nenhum. Ele não gosta disso aí. Vamos lavar a cara. Vamos lavar a cabecinha agora. A cabecinha é a última que tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para não cair água no ouvido. Hum. Não chora não, Rex. É, não chora não, bebê. Mas que cachorrinho bonito, gente. Olha, que bicho bonito, gente. É. Oh. pequenininho, bonito, gente. Olha, tá com medo da água, tá igual gato. Você não quer tomar banho, não. Quer não? Você não quer tomar banho. <laughs> Ele é cascão. Tem que tomar banho, você é cascão. Que isso, Rex? Você tá apanhando, Rex? É, velho. Ó, o pai dele tá latindo, né? que E ele é forte, tá, gente? Ele tá muito forte. 35 dias. Tá latindo. Tá, a mamãe, ó. Nossa, mamãe. A mamãe tá, tá preocupada, mamãe, com seu filhotinho, né? Ó, tá tomando banho. Tá tomando banho. Ela tá latindo, né? tá uhum. tá preocupada aqui, ó. Tá dando banho, tá cuidando do seu neném aqui, nega. Nós tô tá cuidando do seu neném. Eles estão mamando ainda, mostra o peitinho dela, que eles estão mamando. Olha, olha esse peitinho cheio de leite, ó. Olha. Né, minha filha? Tá cuidando do neném? Não quero, vamos sacar. Sacar. Limpinho. Isso, se da riqueza tá limpinho. Oh, tá chorando. Tchau, gente. Tchau. Calma, gente. A mamãe tá ajudando a secar, gente. Ah, vai te ajudando a secar. Olha como é que ela tá. Oh.